ってみようかなはいお願いします眼中古心八風八鬼御用心音量に証言し太鼓譲り払いし幸せを鎮護し五神の海へ悪鬼を払い希望の役を死に創設し眼中古心安中の縁を青で最お礼真に願い立てまする 立てまつるそれだそれだ 今大丈夫ですかつけたんですねポリグリップポリグリップ <laughs> いいですよね Sri 誇るレッツ 佐野佐野 って本当によく覚えてましたね書いてあるか書いてあるんだ顔してるねみんなありがとうございましたひとまつり回でございましたありがとうございます